Vėl kažkur balsai tyliai ramiai meldžiasi. Ar skaičiuoja lietas lašus nukritusius į vandenį. Gal kažkur žmonės žiūri vaikai ir vėjas ožia medžių viršūnėse. Taip laisvai. Gal kažkur jūra sukelia bangas, jos kiekvieną šagelmen šiek tiek tavęs. Gal kažkur susiglauda laikos tvirtai, viens už kito mažai aitvarai. Gal kažkur žmonės tyliai ramiai mėgojas Šiluma ir namais gal kažkur toli, toli esi ir tu Apkabink iš lėto ne jog nors laikas bėgs jis mūsų niekada neaplenks. Nes kažkas bėga per šus. kažkur, žmonės tyliai ramiai, jo kažkur, kažkam skauda labai, bet kodėl tas kažkas esu aš. Gal kažkur žmonės tyliai. pakabink iš lėto neskubėk nebijok nors laikas bėgs jis mūsų niekada neaplenks gal kažkur žmonės tyliai ramiai yaklaşkan Should this go the lobby but go there this kashkas This so